Ще ти покажа как приготвям любимата ми рецепта за шоколадово суфле. Разбира се, започвам с загряване на фурната на 190 градуса по Целзий, горен и долен релтан. Вентилация не ни е необходима. Подготвила съм всички продукти, но преди да ги смеся, ще подготвя формите за суфлетата, като ги намазвам с а, меко масло с помощта на четка. Движа четката от дъното към ръба на формата, а, за да може а, това помага на суфлето да се надигне по-добре. Използвам а, форми с прави стени, защото тези, които имат а, ръбчета, могат да попречат на суфлето да се надигне хубаво. След като намажа формата с обилно с масло, я поръсвам с а, захар. Използвам а, захар фин кристал. Разпределям а, захарта равномерно по дъното и стените, като изтръсквам излишната. Захарта също ще помогне за суфлет, на суфлето да се надигне добре. Следващата стъпка е приготвяне на основата за суфлето. Загрявам прясно мляко с захар насилен котлон, докато захарта се разтопи и млякото започне да завира. Междувременно смесвам размекнато масло с брашно и когато млякото а, е почти завряло, добавям брашнената смес Веднага намалявам котлона до слаб и разбърквам непрекъснато с телена бъркалка, докато сосът се сгъсти и стане жилов. Готвя го около 3 минути. Използвам брашно с високо протеиново съдържание, което ще помогне да се образува, образуват глутенови връзки и по този начин штофлето ще се задържи по-дълго, след като изваден е от фурната. Когато основата е готова, още докато е топла, в нея добавям наситно нарязан шоколад и продължавам да разбърквам, докато шоколадът се разтопи. Сместа ще изглежда а, много жилава и трудна за работа, но това е добре. Когато всичкият шоколад е разтопен, добавим жълтъците. Разпърквам, докато се освоят добре от сместа и тя стане еднородна. Основата може да се приготви а, предварително и да се съхрани на стайна температура, ако суфлето ще се довърши до няколко часа на същия ден или да се съхрани в хладилник до няколко дни. По този начин ще сме подготвени Необходимо е само да се разбият белтъците и да се добавят към основата. Разбивам белтъците в началото на ниска скорост и добавям захарта по-малко. Използвам отново фин кристал. Добавянето на захарта по-малко ще а, помага тя да се освои добре и да се разтопи, да не остават кристали в белтъците. Когато всичката захар е добавена, усилвам скоростта на миксера и разбивам докато белтъците станат обемни до степен на твърди връхчета. След това добавям белтъците към основата на части. Първото добавяне е за да мога да олекотя основата. Продължавам да добавям от белтъците, като разбърквам леко с шпатула, за да мога да запазя техния обем. Когато всички бъдъци са добавени, сместа ще бъде по-лека. Прехвърляме в каната, за да ми бъде по-удобно да я разсипя в купичките. Запълвам купичките до горе. сравнявам с обратната страна на нож, за да могат суфлетата да се надигнат прави. Тази стъпка не е задължителна, но право надигнатото суфле изглежда красиво. Почиствам купичките с кухненска хартия. И слагам суфлетата в загрятата фурна за 17 минути. Имаме прекрасни суфлета и много бих искала да опитам веднага една от тях. Ще ви покажа Центърът му е все още леко течен. Заливам с крем англес и искам да опитам. Ммм, перфектно е.